তোমাক লগ পোৱাৰ শেষ দিনটো সেইদিনাই তোমাক শেষ পাৰৰ বাবে লগ পাইছিলোঁ যিদিনা তুমি কইনাৰ হাতত মোৰ ঘূৰি পঢ়িছিলা নিজে কাষৰ পৰা চাইছিলোঁ তোমাক চাইছিলোঁ তোমাৰ সুন্দৰ বদন বুকুৰ মাজত ধপধপনিবোৰ বৰকৈ বাঢ়িছিল হ'ব খুজিছিল চকুৰো ভয় হৈছিল কিজানি কি মোৰ এই অস্থিৰতাই বেমেজালি লগাই দিব পাৰি সেয়েহে মই নিজকে যিমান পাৰো স্থিৰ কৰি ৰাখিছিলোঁ তোমাৰ আগত তোমাৰ বয়হা চকুৱে যেন তেতিয়া মোক কিবা ক'ব খুজিছিল আৰু মই যেন একো যেন একোজা হৈ পৰিছিলোঁ তোমাৰ চকুৰ ভাষা তোমাৰ চকুৰি দেখি হেৰুৱাই পেলাইছিলোঁ মোৰ ধৈৰ্য আৰু তেতিয়াই মই আঁতৰি গুচি গৈছিলো তাৰ পৰা সেইদিনাৰে পৰা আৰু হোৱা নাই আমাৰ দেখা দেখি তথাপিও পাহৰি যোৱা নাই আমাৰ এই কথা